આજે આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ બોટાદના માર્કેટયાર્ડમાં બોલાયો હતો ત્યાં બાવીસો ને એંસી રૂપિયા સુધીની સપાટી બોલાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો એ અત્યારે લગભગ માર્કેટયાર્ડમાં સારો અને સુપર કપાસ હોય તો તેના ભાવ બે હજારથી બાવીસો ને આસપાસ બોલાતા હોય છે ને હલકો કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ ચૌદસોથી ઓગણીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે ચાલો જાણી લઈએ આજના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ તેરસો પચાસથી બાવીસો એંસી મહુવા બારસોથી બે હજાર છત્રી ગોંડલ બારસોથી બાવીસો એકતાલીસ કાલાવાડ ઓગણીસોથી બે હજાર એંસી રૂપિયા તળાજા બારસોથી બે હજાર સેતાલીસ બગસરા ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને પચાસ ઉપલેટા સોળસોથી બે હજાર સિત્તેર માણાવદર સત્તરસો પંચોતેરથી એકવીસો ને ચાલીસ રૂપિયા જેતપુર ચૌદસો એકત્રીસથી બાવીસો ને સોળ વાંકાનેર અગિયારસોથી બે હજાર અડતાલીસ મોરબી પંદરસો એકાવનથી બે હજાર એકત્રીસ રાજુલા એક હજારથી એકવીસો રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો પંચાણુંથી બાવીસો અમરેલી ચૌદસોથી બાવીસો ને વીસ સાવરકુંડલા ચૌદસો નેવથી બે હજાર સિત્તેર જસદન સોળસોથી એકવીસો ને સાઠ રૂપિયા જામજોધપુર સોળસોથી એકવીસો ને નેવ ભાવનગર અગિયારસોથી બે હજાર બાણું જામનગર સોળસોથી બે હજાર સાઠ બાબરા પંદરસો બાસઠથી બાવીસો ને અઠ્યાવીસ રૂપિયા ધોરાજી ચૌદસો સન્નુંથી એકવીસો ને એકવીસ વિંસ્યા સોળસો પચાસથી બે હજાર સિત્તેર ભેંસાળ પંદરસોથી બે હજાર નેવ લાલપુર પંદરસોથી બે હજાર અઠ્ઠાવન રૂપિયા માણસા અગિયારસો સિત્તેરથી એકવીસો ને આડત્રીસ કડી તેરસોથી એકવીસો ને બાવન પાટણ બારસો એકાવનથી બે હજાર સૈત્રી સિદ્ધપુર બારસોથી બે હજાર રૂપિયા ધ્રોલ પંદરસો વીસથી ઓગણીસો ચોરાણું પાલીતાણા ચૌદસોથી બે હજાર પચાસ હારીજ પંદરસોથી ઓગણીસો ને ત્રણ વિસનગર તેરસોથી એકવીસો ને એકતાલીસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો ત્રીસથી એકવીસો ને એક કપડવશ પંદરસોથી સોળસો ધંધુકા ચૌદસો પચાસથી ઓગણીસો ને સોત્રીસ જાદર સોળસોથી ઓગણીસો રૂપિયા વિજાપુર સોળસોથી એકવીસો ને અઠાવન કુકરવાડા ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને નવ ગોજારિયા પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો ને અગિયાર હિંમતનગર પંદરસો એક્યાસીથી બે હજાર ચોરાણું રૂપિયા હળવદ ચૌદસો એકાવનથી બે હજાર અઠ્યાવીસ ઉનાવા અગિયારસોથી બે હજાર એંસી ઇકબલગઢ પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો ને પચાસ સતલાસના સોળસોથી ઓગણીસો ને સાઠ આંબલિયાસણ ચૌદસોથી ઓગણીસો ને એકવીસ રૂપિયા